在周一的部分，我们会迎接的是龙擒虎啸的日子。那么在这一天呢，要切记是不宜做入宅的。同时呢，在当天的午时之前，也就是在上午的一点前，是大力可以去做交易以及斡旋的。因为呢，在当天呢是逢到了日出中天的日子，因此在当天也很适宜呢去做生机的。 另外，我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是日入财帛日。那么在这一天呢，除了很大力，我们可以做入宅、安香、开市之外呢，如果有要做这个出货财的朋友，比如说您本身有在经营这个副业，我们有要把这个商品入库、入仓，都可以在今天这个周二这一天去做相关的安排。在周二这一天，也可以。 适当的去做求医，还有呢，有要交财纳义啊，或者是我们要去求前母啊，哦，还有包括呢，想要去注册婚姻都是很适宜的哦。再来就是看一下，在周三这一天，我们会逢到的是春社，在春社这一天呢，是可以透过呢扫射，也就是帮家中或者是帮我们的这个呃办公室呢做一个清洁的。 环境呢，来达到这个开运的一个效果。那么在当天呢，同时也很适合可以去做投药呢，来达到断意的一个效果。如果家中的这个花圃啊有这种的呃困扰的话，不妨可以在这一天呢投药。 那我们来看一下，就是在周四这一天会迎接的是百事聚集的日子。不过在当天呢，要特别提醒两个生肖的朋友。第一个是针对属猴子的朋友，那天逢到了是驿马星宿的强化，所以在当天呢，特别不利于呢内勤的朋友。如果你是属于外勤的朋友，很大力你在外面呃去奔波去呃拜会客人，比较能够把这个外。 力的这个一马力量转化为一个能量哦，带来财帛。那另外就是针对属老鼠的朋友，天狗的力量相对比较强啊。如果您在户外的话呢，要格外的留意哦，尽量在当天多在室内，还有不要跟他人呢引起口角。在当天可以多喝一些清茶呢，来净化内心的一个燥气的部分。再来就是在周四这一天是不利增送的，所以有。 一些要针对调解的案子啊，或者是要递诉讼的朋友们，请记得我们可以避开在周四这一天送上上审的部分。那么再来就是在周四这一天也很大力，我们可以会亲友，还有包括就是去跟客户做洽谈啊、联系感情等等的，还有想要就是理气啊的朋友们哦，我们也可以在这一天呢。 预约一下后去调整一下我们的经络，或者是去做一下 SPA 等等的。在当天的，虽然逢到是百事是聚集的日子，但是在当天的交易，记得呢是利短交易的部分哦，所以请记得它是不以放这种长期的。再来，我们来看一下，就是在周五这一天，我们逢到的是物探病的日子，因为在当天呢，逢到的这个气呢是往。 亡的一个方向是走死气哦，所以呢要特别留意一下，尤其是我们这个在居家风水的部分，在外墙的部分，在当天呢是很适宜哦去做一个修补的部分。那么要避免这个气呢，呃，有这个煞气呢外漏，所以如我们在当天呢，在下午的三点十九分哦，呃，逢到旺。 这个时辰之后，呃，我们可以把外墙有缝的地方呢，可以把它做修补哈。所以呢，要切切记哦，这个是针对外墙的部分哦。那如果呢有需要的朋友们呢，可以斟酌一下呢，来补这个外墙，来强旺我们的这个居家的这个家运的气的部分。那再来就是来看一下，就是在周六这一天，我们迎接的是四离日。 那么四离呢？当然呢，在这一天呢，很重要的是针对呢，尤其是在当年度呢血光啊，或者是病气犯比较重的朋友们呢，老师就会建议我们在当天呢，可以透过几个方式呢来帮自己，就是呃去这个霉运或者是开运。第一个呢，就是我们可以选择在这一天呢，呃，只要你是没有贫血的朋友，我们可以选择在这一天去洗牙啊，或者是去。 捐血哈，或者是去验血啊，来避掉我们的血光。那再来呢，你也可以透过这一天呢去做理发，或者是捐头发的方式呢，来让这一个日子呢代表我们有舍弃掉一些东西呢，来化掉一些灾厄的部分。再来，我们来看一下，就是在周日这一天，我们会迎接的是春分。那这春分的时刻呢，来的时间呢是在。 晚上的二十三点的三十四分哦，那么当天呢，逢到的是无路流财，所以是非常不利交易的。而这个影响呢，也会影响到隔周的那个星期一哦，所以要特别留意一下，在当周的周一有可能会是黑色星期一。那么也会提醒一下，在这一次的春分呢，就不建议大家。 使用任何的开运小法宝喽。再来，我们来看一下，就是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必要多运用您的。 智慧，还有多去接纳他人的一些意见，跟用你的这个呃洞悉哦，去洞察他人的一些呃作为，还有他们有没有一些其他的意图呢？来让你的工作呢能够更加的顺畅顺遂。在当中呢，我们的这个开运的植物呢是鼠尾草。 开运的矿石是翡翠，还有开运的色彩呢是翠绿色，提供给上述的三个生肖的朋友们参考。再让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周又有什么需要留意的地方。首先第一个是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友在当周呢是属于需要随机应变的一周，而这也代表的是在当周呢状况可能呢会是比较多的。不过呢，多数的时候呢，你都可以透过你很机智的反应呢，把它呢很快的就随手的给处理掉了。但是这还是需要靠你周边的人的一个帮助哦，去帮你度过这一周的一些小小的危机哦。 如果旁边有贵人出手提携，也不要忘了事后要好好的叩谢他人的协助。在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数有一天是周五。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在本周呢是无需忍让的一周，而这也代表是在过去你可能会有一些处处在忍让，或者是。 隐忍的一些状态呢，让你的心结啊，跟别人呢没有办法交心，所以呢，你可能会漠视他人的这个专业度，在工作上呢没有办法很好的去做一个结合，请你要把这个疙瘩给放开哦，把专业跟心结把它分开，公司一定要分明哦，而这个忍让呢，请你用专业呢来去做判断就好了。 那么在当中呢，要留意的天数有一天是周六。下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当中是属于展开羽翼的一周。那么这也代表是在这个礼拜呢，我们的发展呢是相当的好的，而且你可以放手的去做你很想要去做的事情，甚至可以去挑战一些本来你的团队没有去试过的。 或者是一些新的一些发展跟呃发想，一好好的大显身手的一个时间点了，所以在这个时间点呢，请可以把你的创意呢，通通都把它给天马行空的交出来吧。在当中呢，要留意的天数，有一天就是周日哦。下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友在当周是属于要注意你的原则底线的一周，在当周呢，其实我们的运势是相当旺盛的，所以呢，其实你只要注意呢，在你执行你的业务呢，还有呢，就是你要防守的，就是呃，在做任何事情的 SOP 呢，不要触及到你的这个底线，没有。 cross 这个 bridge，那就没有什么太大的问题了。那么在当中呢，并没有需要留意的天数，唯独呢要注意的就是自己身心的部分哦，不要太过的苛求自己哦，这样子你才可以让自己真正的能够稍微的歇一口气哦。那么下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友在本周是属于需要。 努力的去争取表现的一周哦，而这也代表的是说，其实呢，在这个礼拜，你有很多很多的机会是可以让你去选择的，而这这些机会里面呢，当然呢，呃，也会让你都能够展现出亮丽的表现，因此你要从里面去慎选出哪一个才能够真正的。 展现出你个人或者是团队的部分哦，因为有的时候打的不是只有你个人的分数，而是整体的分数，您说是吧？那么在当中呢，属龙的朋友也没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在本周是属于需要尽心尽力的一周，而在这个礼拜呢，也意味的是不管。 被交代的任何的事项，请尽量少一些怨言，多一些作为，尽量做就对了。因为凡事的付出，在事后呢，都会得到应有的回报。所以呢，呃，如果你付出的是一些怨言呢，那么这些怨言之后，也可能会是以一些不好的方式回报回来。 因此，在这个礼拜，老师建议我们还是以愉悦的心情去迎接手头上的一些工作跟代办事项，会是比较如意的。那么，在当中属蛇的朋友呢，要留意的天数有一天是周日。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在本周呢是需要立场坚硬的一周。那么，在这个礼拜呢。 你的状况呢会满两极的，因为你的态度呢很有可能会让别人呢觉得，要么就是你非常的坚持己见，非常的有想法，不然就是让人家觉得比较负面一点，觉得你好老顽固，哦，怎么一成不变所以呢，这个立场坚硬的这个感觉呢，请记得要稍微的呃润润一下自己的言辞，还有呢要圆滑一点。 才能够让自己在职场上面呢更加的无往不利一些哦。那么在当中呢，运势呢还算是平稳的，所以呢做事呢其实只要十拿八稳就可以了。那么在当周要留意的天数有两天，也就是周一跟周二会比较繁忙一些，所以呢在这两天呢我们要沉得住气一下哦，尽量不要在这两天跟他人呢有不必要的纷争哦。 下一个生肖是针对属羊的朋友。属羊的朋友在这个礼拜是属于需要学会分辨权责的一周。那么属属羊的朋友在当中运运势也是前三名，所以呢，在这个礼拜呢，是会有比较大的这种气度呢，想要一手去独揽很多的事情哦，想要把责任都搭到自己的身上了。但是呢，老师要特别的去提醒你哦，即便你想要。 去挑大梁，那么你也要去挑一下哪个梁才是适合挑的，也不要挑了一个注掉的梁，是吧？那么属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，也要好好的去分辨一下哪些才是你的责任当属的部分哦。在当中呢，要留意的天数有一天是周三，下一个生肖呢是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在本周。 容易会有想法动摇的一周，而这也代表是在这个礼拜你比较容易会有很多的新的讯息进来，而这些讯息可能会有来自于呃客观的跟不客观的，或者是有比较理性跟非理性的。那么，请你呢都要用比较心平气和的态度呢去分析这些想法，去消化它，然后再去。 思考，那什么才是真正你要的啊？那才不会让你的中心思想呢，跟你真正想要的东西呢被左右喽。那么在当周呢，属猴子的朋友要留意的天数有一天是周一。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在本周是属于需要深思熟虑的一周。这也意味的是，不论我们呃所言哈所听的所。 所看的，呃，尽量呢都是在你表达出去之前，或是转述之前，都要在呃反复的思考之后再去做陈述，才会是比较理想的。那么在当中呢，呃，也代表的是你可能会让别人觉得你的城府是比较深一点，但是这也是为了更。 后面的事情去做思考哦，尤其是如果你是属于管理单位的人哦，那你更要把一些呃思维的东西呢放得更长久一点，才会是比较理想的。那么在当周呢，属鸡的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在本周是属于雾里看花的一个状况。 而这也代表是你在这个局里面呢，在当中呢，有点类似像瞎子摸象，而且总会觉得好像，呃，你跟他人呢都没有共鸣，没有共识，很像各说各话。所以在这个礼拜，其实我会蛮建议，很多手头上的东西，尽量就是，呃，即便你拿到了一些讯息啊，或者是一些消息，你也尽量可以先。 不用立刻的做出决策跟决定，先把这些讯息呢就当做是，呃，收集放在旁边，然后先暂时在当周先做放空，然后隔周呢再来做处理跟 filter 的工作，再去做筛选这些呃情报呢，对你才会是比较理想的。那么在当周呢要留意的天数相对的比较多，除了周二之外，还有周三以及周五。 好，所以呢，请属狗的朋友呢，也要多加的留意喽。最后呢，我们来看一下，是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于进退两难的一周。呃，所以呢，老师会建议，在这个礼拜也会代表是，我们逢到的是困的局面。它代表是，不管你是做什么样的决定，其实它都不是一个最理想的决定。既然如此。 所以呢，老师也会建议，不妨我们在这个时间点呢，先不要做决定，或者是说，不一定要由你来下这个决定。如果这个决定是可以由他人去做决定的话，不如就把这个球间接的丢给别人去做决定，或者是我们看看隔周有没有更好的时间点或者是转机，那我们再来呃做一个。 呃，转变来看看能不能够有更好的一个方向来改变它。那么在当中呢，要留意的天数呢有两天哦，除了周四之外，还有周六哦。再来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是针对属老虎的朋友。 第二名是属牛的朋友，而第一名呢是属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，我们的这个感情呢升温的方法的不二法则呢，首先呢是要先去接纳自己的缺点，另外呢也是要去接纳对方不完美的那一点哦，因为要先学习去面对对方的那个不好的那一面。 那才代表的是你呢，能够真正的去相处跟面对，呃，那个真实的那一面哦。那同时呢，你能够面对那一面的时候呢，也代表你能够去疗愈他不堪的那一个部分，你可以去真正的去接纳他，心里能够去认可他。好，那再来，在这个礼拜呢，呃，你们也可以透过呃。 你们的这个时间的一些弹性的时间，比如说不一定要变得很制约化的一些时间去见面，呃，在不经意的一些时间，然后打造碰面的机会或者是谈话的机会，来达到那个感情升温的一个效果。那么在当周的开运的植物呢是。 西洋草，然后我们的这个开运的矿石呢是这个玛瑙，还有开运的色彩是白色和绿色，提供给上述的三个生肖的朋友们参考。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友们请务必帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友们可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网以及下方的这个链接呢，跟老师预约咨询。 我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。